Belovics Melinda egy térképet készített, megpróbálta föltárni forrásokból, hogy hol voltak ezek a templomok, és akkor hallgassák meg ezt, utána én valamit majd Üdvözlök minden érdeklődőt! Megpróbálok hangosan beszélni, hogy mert majd ugrálok a térképhez is mutogatni. Nem lehet tudom, hogy a mikrofon? Nem tudom, hogy, nem tudom, hogy kényelmesebb. Neked hogy kényelmes? Azt nem tudom. A, amikor ebbe a kutatásba belekezdtem, Sanyi ajánlotta, köszönöm is. Akkor az volt a feladatom, hogy könyvtárakba elmenjek, és minden, hát igazából szabad kezet kaptam minden forrásnak járnak utána, hogy akkoriban még ugye a 20. század első felében, még amikor Budapest sokkal kisebb volt, ezt külső József Városnak hívták a környéket. Gyűltek a címek, és közben készültek az interjúk is. Én nem készítettem, de onnan is mindig, amikor egy-egy imaházat, zsinagógát megemlítettek az idős interjúlanyok, akkor azokat is gyűjtöttem listába. És a térkép ötlet egészen addig fel sem merült, amíg Sanyi meg nem találta, és el nem küldte a beszkennett példányát, jobbra balra. Mindjárt meg vagyok. Á, itt van. Ennek a könyvnek a 115. 116. oldalán van egy régi, hát tulajdonképpen majd hanem kézzel rajzolt térkép, ahol ö, be vannak jelölve a, tulajdonképpen egész Budapestnek az imaházai, zsinagógái egészen azt hiszem 1928-ig. És ez egy nagy vaskos könyv. Antikváriumban kínálják több tízezer forintért. Ha kinyitjuk, akkor ilyen széles, tehát egy fél asztal kell hozzá. És géppel van írva, tehát egészen egyedi kiadás, abból lesz sokszorosítva. Ha tovább megyünk, akkor ezt a bizonyos térképet én megmutatom. Ezt kiszedtem, ugye ez a környék. Lehet látni a Most mi? Itt vagyunk? Nem? Bocsánat. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Az ön helye, hogy itt állnak. És a nagy környék. Ez pedig a telekitek. Látjuk, hogy vannak itt különböző jelölések, és ezt is ide, ide motivoztam, a zsébetől zsinagóga, azt itt nem is látunk környéken. A, a fehér jelölések állandó imahely, a fekete pöttyök pedig fölünnepi ideiglenes imahelyről, majd Sanyi fog bővebben beszélni, hogy ezek mit jelentettek, nagyon érdekes. Ugye lehet valami mit most. Ha tovább megyünk, nem találtunk ezekhez a, ugye lehet látni, nincsenek címek, címjegyzékek. Visszamentem a könyvtárba, és belelapoztam ebbe a könyvbe mélyebben. Egy kicsit később jutott eszembe, hogy talán ezt meg kéne csinálni. Ö, és találtunk egy címjegyzéket, viszont körülbelül fele volt leírva, ami ezen a térképen látható. És ö, nagyon érdekes, hogy a térképen sincs minden jelölés, ami még ma is, tehát ma is működik néhány lépéstől innen egy zsinagóga. Látjuk a térképen? Nem. Melyik zsinagógáról van szó? A nagyfuvaros. Nagy zsinagóga nincs itt. És érdekes módon a jegyzetben viszont megtalálható mert akkor kezdtek az anomáliák így alakulni, én pedig összefirkáltam ezt, tehát kinyomtattam, összefirkáltam. Elkezdtem körbejárni a környéket. Ö, több hibát is felfedeztünk, és éppen ezért szerettünk volna ezeknek a könyveknek a forrásainak utána járni. Gazda Anikó építészmérnök volt, aki ezt a könyvet írta, sajnos elhunyt 1990-ben, tehát hozzá nem fordulhatunk, viszont a lánya, a falugi úti, aki művészettörténész, felajánlotta a segítségét. Ők, ahogy a lakásában, tehát ők együtt laktak, a lakásában felhalmozott rengeteg anyagot átnézhessük, amit meg is tettünk tavaly nyáron. Sajnos igazából a töménytelen mennyiségű fényképen kívül, ami egész Magyarország és határon túl, magyar területekről szólnak, nem találtunk kéziatot. Azt is tudjuk, hogy Sajó György hebraista az egyenlőség, volt már róla szó az egyenlőség című politikai heti lapról, ami 1933-ig működött, és Sajó György innen gyűjtögette ki a különböző hirdetésekből, újságcikkekből ezeket az imahelyeket viszont ő se tudott, tehát őt elértük ez év januárjában, tehát tudtunk vele beszélni erről, de sajnos nem tudott saját kéziratot nekünk segítségül kínálni, ajánlotta az egyenlőség átnézését, és amit, amit meg is kezdtünk, és majd arról is mindjárt beszélek, de előbb hadd mutassak egy hirdetményt, ugye ezt Lelkes Szilvi kutatótársam találta. Online lehet keresni. Szerencsére néhány, négy-öt éve feltették az egész egyőséget az internet, és lehet benne lapozgatni. Itt lehet látni, hogy van egy kis címlista, 1904-es ez a hirdetmény, példaadásról van benne szó. A címek között, ami minket érdekel, ott van a lista alján például, a 8. kerület, a Csokronai utca 1, az majdnem a Blahalóza térnél van, Baros tér 4, az a keleti pályaudvarral szemben, és a Vég utca 18, az pedig itt a Rákóczi tér mögött. Majd a térképen megmutatom őket. És még, még talált további címeket, tehát ilyenekből kellett összeszemezni. Ez óriási munka, nyilván ennek hát ott évek alatt lehet igazából csak így önkéntesként a végére élni. Sajnos mondom, a kézirat listát, amiből maga könyv készült, ezt nem találtuk meg. Tehát voltak ilyen-olyan hiányosságok, átverések. Ez a tovább menés az nekem. igen. A, az a könyv, amiben a legtöbb információt találtam, az én véleményem szerint, az ez. Brestánsz Kélónak Budapesten a Bogány című könyve. Leírja, a nagyfogaros zsinagógával külön foglalkozik, az nincs is itt a listámon most, de nagyon sok címet mutat. Itt felsorolom, amiket kiírtam belőle. Nagyfogaros utca 3, ugye azt nem tudom, hogy tudják-e, a négyes számú zsinagógával szemben volt egy imaház, ami a neolomatoros zsinagóga, zsinagógával szemben egy ortodox uh, imaház volt. Uh, sajnos szintén már megszűnt. Ez is, ez is egy érdekesség. Uh, elég sok cím. És ugye összevetettem a térképpel, Hát mondanom se kell, hogy vannak átverések, viszont már tudtam utcaházszámokat írni, és azért az fontos, hogyha valamit leírunk, annál jobb, minél több forrásból igazolva van. Az interjú alanyaink is igazolták, igen, ott is volt, ott is jártam. És, és lényeges az, hogy ne csak azt mondjuk, hogy a környéken, meg abban az utcában, hanem hogy ott volt. Jártam tertárban is, ahol különböző építészeti, át, úgynevezett magas építési át, átépítéseket, engedélyeket kutattam. Találtam néhány érdekes iratot ott is. Például, sajnos nem hoztam el, az egyik Lúza utcai imaház 1954-es átalakítási engedélye volt, valaki lakásnak átépítette, és ott odérve a zárójelben jelenleg észre imaház. Ilyen, ilyen exotikumokat találtam. További ö, forrásként ezt még hasznosan lapozgattam. Lehet látni, hogy elég sok, 466-480 oldalig foglalkozik a külső Józsefvárossal. Itt írja, külső Józsefvárost, igen, ezt akkor így hívták, aztán amikor sok külső kisvárost Budapesthez csatoltak, ami most már kerület, akkor lett közép Józsefváros. Nem is tudom pontosan mi a neve. Sajnos ebbe tény, tényleges adatok, tehát utcaházszámok nem igazán vannak, sajnos ebben nem tudom sokat segíteni. És még egy nagyon érdekes könyvet ajánlanék, akit érdekel a téma. Itt is további megerősítéseket kaptam ez egy térkép, füzetecske, amit Kogutovic Károly adott ki. Ez azért érdekes, mert a minket érdeklő két világháború közti, tulajdonképpen 20. század első felében ö, mutatja, hogy hogy nézett ki Budapest ö, környéke. <clears throat> ami, tehát az nevekre koncentráljunk, mert elég sok minden megváltozott. A, látjuk ott Antisza Kálmán téma, most második János pápát a tér. Ez változott a legtöbbször az elmúlt bő száz évben, egész pontosan ötször vagy hatszor. Itt hadd mutassak meg egy utcát, ami azóta eltűnt. csillagok volt. A levéltárban lehet látni az építészeti terveit. Nagyon szép volt, sajnos a második világháború végén beleszállt egy repülő az északi csücskébe, azt le kellett bontani. Úgy építették, de idővel az egészet lebontották, és most ott egy benzinkutik van. Ezzel az évukba is megszűnt. Ez azért érdekes, mert itt ezen az északi csücskén is volt egy bejavulás, amiről a, az egyik interjúvalanyunk is említést tesz, és a gazdanikon könyvben is van egy bejelölés. Sajnos azóta többet nem találtunk róla információt, de nem adjuk fel. Itt vannak a, most megfordítottam a sorrendet, az új utcanevek és a régi utcanév van a második oszlopban. És ezt mindmárt Tisza Kálmán terezem, mert, mert a általam vizsgált időszakban ezt visszakármányították. És van a kalpenskány utca, van is ugye egy, egy uh, anekdota, megdögött, megdögött egy ló a kalpenskány utcában, és uh, fel akarták kérni az adatait, de annyira ö, nyelvtörőnek bizonyult ez az utca, mint hogy inkább változták a Magdolna utcába, és ott jöttek az adatot, hogy megdögött egy ló érdekességként mondom, a Rákóczi út, az még egy keletes út volt, de nem az egész, hanem csak ez a 8. kerületi szagazat. És ezt majd a térképnél lesz érdekes, hogy majd lakótelep van itt, és ezért tűnt el. De régen ez a Szigetvári utca, ez sokkal hosszabb volt. Na. Én ezt még hadd említsem meg. Erdély utca volt régen, Egyrészt a 19-et nagyon sokan emlegetik, a telepítés 1-2 házszám alatt, ugye az a telepítés sarkán van, és a térképet fogom majd megmutatni. Az, a másik sarka az a Bauer Sándor utca, ez régen Erdély utca volt. Ezt annyira sokan Erdély utcázunk mi itt egymás között, hogy, hogy mindig azt hiszem a Bauer Sándor a régi neve és ott a híres Örömvölgy utca, amire az előadásunk szól. Az pedig ma Diószeg is Sármolya utca. Az Örömvölgy az annyira szép, hogy muszáj volt elmarazni. Most ennek a térképek, ugye ez itt az eredeti térkép, ahogy a Gazdanikó csodálatos könyvében le van rajzolva, és az, amit én összefirkáltam. Én találtam, interneten most már nagyon részletes térképeket lehet kutatni, még házakat is lehet nézni, és mint hogy utcában sétálnak. Én találtam itt egy hibát, inkább anomáliának nevezném, mert nem tudom, hogy hogy történt meg. Nem tudom, hogy ez a térképvázlat honnan került elő. Igazából nem is érdekes. Ez az, amit összefirkáltam. Ez az utca nincs berajzolva a térképén, viszont ez itt van és nem magnézium, tehát ez egy régi utca. Vagy az eredeti térkép lehetett hibás, vagy pedig valami egészen régi, tehát 1800-as évek második felékből származó térképet el. És ebből adódóan, itt ugye van egy kérdőjel, amikor próbáltam belülni a különböző ö, helyeket, muszáj, amikor felállítjuk a listát, muszáj mondani, ez egész nem biztos, hogy volt százalék. Az nem biztos, hogy volt, mi a forrás, és akkor írtunk egy ilyen táblázatot. És van, van itt négy komolyabb igazdalanság van, McDonald's a kettes házszámot, több könyv is említi, tehát az egészen biztos, hogy látjuk magát a céget. Na de a értékén például, most ezzel példálozok, először azt hittem, hogy ez az, de amikor elmentem a helyszínen, akkor kiderült, hogy nem, mert az itt van és ezért ideítom a kérdést, hogy lehet, hogy akármilyen precíz is lehetett több, de én azért feltételezem, hogy talán ezt elírta. És vannak itt még különböző kérdőjelek, amit minél több forrás találtunk, annál biztosabb voltam benne, hogy az igazából, ugye építészmérnök volt, tehát lehet ez a térkép mm, nem ment el a helyszínre én elképzelhetően kaptam bocsánatot kell utólag is tőle, hogy, hogy ez szívás bejelölés. Menjünk kicsit tovább. Magam is rajzoltam egy térképet. Tovább, tovább. Ez az. Ezek azok a pöccsök, ami lemásoltam gazdanikó térképét. Itt vannak a különböző bejelölések. Az él utcai pöttyöt, azt most látjuk utoljára, ezt a további térképeken már lenyelöltem. mi lehet itt érdekes még. Azt a következő. Na, itt pirossal van az bejelölve, aminek semmi forrását nem találtuk a gazdalnyikó térképén kívül. Ennek sem. Bajár Sándor utca, ugye ott régen az Erdély utca. Erdély utca 11. Ez többször is felmerült, de semmilyen egyéb forrását nem találtam sajnos, úgyhogy felkerült a bizonytalan listára és ez is mivel ennek se találtuk semmi nyomát, a narancsságával jelölt pöcsök pedig azok, amik, amik szerintem rosszul lettek bejölve, az utca másik oldalára kerültek. Ugye ez a pötty azért érdekes, mert itt a sarkon volt a híres bőrtemplom, ami szintén homataláltot kapott és sajnos megszűnt, most egy konténer aki az volt egészen eddig a helyén. Uh, interjúajnak nagyon sokan szinte, kivételünk, hogy mindenki említésre szólalt. Ellenben itt, ez a Karpestei, Karpesteny, végén eddig Karpestei utca 1-3 volt régen, ez meg a 7-es házszám. Erről senki nem tesz említést, hogy ez el is fel, telepítél hét, bocsánat, amúgy a Karpestei 2. Ugyanígy ez a második Lüden, tér 12, ami, ami itt van tulajdonképpen, tehát az is átugott az utca másik oldalra, ugyanez van ezzel a házszámmal is, ami az örömből utca 17. 17, igen. Ami pedig azért érdekes a következő térkép miatt, nem emiatt, majd akkor ide visszajövök. Itt azok vannak bejövő, amiket kék, sötétkékkel, amit lelkes Szilvi talált az egyenlőségben, sötét zöldet pedig azt, amit Sanyi talált a zsidó levéltárban. Ez nagyon érdekes, ezek a, ez is néhány hónap ezelőtt bukkantak fel, arról ő fog bővebben mindjárt mesélni, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt. Különböző kérvények, kérvényeken feltöntetett címekből jelölgettük be, jelölgettem be ezeket a, a pöttyöket. Van, ami sehol máshol nincs, csak itt a, a levéltárban kérvényen, úgyhogy nagyon érdekes és nagyon fontos adatok. együnk egy kicsit tovább. Nem, visszamegyek, bocsánat, kettővel még egy szó erejéig. Nem. Bocsánat. erről csak annyit szeretnék mondani, hogy hogy ezek azok zöldre bejelölve, amiket mi, tehát, amik a térképen nem szerepelnek, viszont a mi mindjárt kutatásából interrólanyok, könyvek, levéltári anyagok, újságokból megtaláltunk. És egyen visszamegyünk kettővel, elnézést kérek, nem... A legvégére hadd oboljak egyetlen egy mondat erejéig. Igen. Az a baj, hogy ez a baj, próbáld a nyilakkal Jobbra balra. Köszönöm, elnézést kérek. Tehát itt a gazdat, amikor térképen szereplő imaházak, itt pedig a többi, tehát ezek csupa más, amiket mi találtunk, és utolsó kép, amit szeretnék önöknek mutatni, ez az összes olyan bejelölés, ami térképen is van, mi is kutattunk, és ami biztos. Ez körülbelül 40 uh, imahely, imaház És ezen kívül még van 5-10 bizonytalan, amit interjú alany említett bizonytalanra, vagy találtunk róla például térképjelölést, de nincs hozzá cím, ami ugye lényeges lenne, és itt a lista, ezekben vagyunk teljesen biztosak. És folytatjuk a kutatást, mert izgalmas, és szeretnénk mindent tudni.